Gaindegiaren datuen arabera, eta an Euskal Herrian iruron eta berrogin mila erritar zeuden pobrezian erortzeko arriskoan, eta horietatik, nunda hori eta milak gabezi material handiak zituzten. Eskualde asko gogorraztin du ditu langabeziak, eta esaten denez, lan duina da pobreziatik irteteko bidea. Hala ere, lana soldata bat baino gehiago da. Lana ez da landuinaren sinonimoa. Iker López Tolosarrak informatika ikasi zuen, eta zortekoa bera lana lortu zuen Donostiako enpresa batean. Inguruko guztien hitzetan landuina du, balintzanetakoa, eta zindu esatu. Zazpitan jaikitzen da, komunetik pasa, gozaldu, jantzi eta zortziak laur den gutxitan etxetik ateratzen da, zortzitan autobusa hartzeko. Bederatziak laur den gutxitan lantokire iristen da, Baskaria Oska joan utzi, lan joan eta bederatzietan lan txanda azten du. Ordu batetan atera eta bazkaltzeko orduete edukitzen du, arratsaldean beste lau ordu lanean. Lanak bukatuta berrizera ere autobusa hartu behar du. Etxerat horretik, auzoko dendan eguneko erosketak egin berdi. Zortzitan, etxera iritsi eta afaria prestatzeko, ordu eta erdi inguru libre edukitzen ditu, afaltzeko eta bitartean telebista ikusten. Afaldu ondoren, harriko egin eta sokaldea txokondu behar du, lanak ez pilatzeko. Oera joan eta irakurtzeko itura du. Halere, badaki lo egin behar duela urrendu egunean lanean negatuta ez sentitzeko. Beraz, ia itzali behar izaten du. Hau da ikerri egunerokoan beretzat gelditza zaiona. Zortzi ordulotarako, lotarako, zortzi lanenako eta zortzi eixaldirako leloa gezur bat baino ez dela karo ikusten da. Hala ere, inarezko beharrak azeta ditu ikerre. Ez duk esatzerik, ingurukoen hitzetan lana landuina duelako. Baina, zer da landuina?